Hivi umewahi kufikiria kwamba binadamu ana uwezo wa kulewa bila kutumia kitu chochote chenye kilevi? Sasa iko hivi, hilo linawezekana kupitia Daktari Kiganjani Anatoria Gabriel. Niko na Dokta Ayubu Msalilwa kutoka shirika la agpi ambalo linafanya kazi hapa nchini Tanzania kukupa elimu zaidi kuhusiana na hili. d Ayubu, hem, tufahamishe inawezekanaje binadamu akalewa bila kutumia kilevi cha aina yoyote? Kwa miaka ya hapa karibuni tumesikia changamoto ya watu kadhaa kusema kwamba wanalewa bila kunywa pombe. Hapo ndipo wanasayansi wakafanya utafiti mbalimbali kuweza kujua ni nini chanzo cha hichi kitu ambacho kinakuwa kinawasababisha watu walewe bila sababu. Sasa kwa kuanzia miaka ya 1950 wanasayansi wamekwisha kuanza kurekodi taarifa za watu kulewa bila sababu, ila miaka ya hapa karibuni utafiti zaidi umefanyika na tukapata majibu ambayo wanasayansi waliipa hiyo hali ya kwamba ni kulewa bila kunywa pombe pombe. Sasa kulewa bila kunywa pombe ni nini, au kwa kitaalamu wanaita Altobril syndrome? Kuna viumbe wengi wadogo wadogo au tunaita microbes kwa kitaalamu, wanaishi kwenye matumbo yetu. Mojawapo ya viumbe hao ambao wako ndani ya matumbo yetu ni bakteria, lakini pia tuna wale fangasi, tuna baadhi ya tunaita parasite wadogo wadogo na vingine. Sasa hivi kwa pamoja, kwa sababu vimeruhusiwa kuishi ndani ya mwili, vinakuwa vinakuwa vinaishi kwa asilimia ndogo sana. Kwa mfano uh, ah, fangasi ambao wanakuwa wanaishi ndani ya tumbo ambao wameruhusiwa na mwili ni asilimia sifuri nukta moja tu, na hawa hawawezi kusababisha madhara yoyote ile, wanasaidia tumbo lako kuweza kumeng'enya baadhi ya vyakula. Sasa inapotokea kwamba kiwango cha hawa hawa viumbe hai au fungus ambao wako ndani ya tumbo wakazidi kuliko uwezo ambao unaruhusiwa wa kawaida, basi wanaweza kusababisha matumbo mengine, kwa sababu hawa fungus wanahitaji kuweza kuvunjavunja sukari pamoja na vyakula vya wanga ndani ya tumbo lako, na wakifanya hivyo huwa wanaweza kubadilisha kubadilisha hiyo sukari kuwa nishati ya kuweza kuwatumia wao kuweza kuishi, lakini mwisho wa siku wanatoa mabaki ambayo huwa yanakuwa ni changanyiko wa hewa ya ukaa au carbon dioxide pamoja na ethanol. Ethanol kwa kitaalamu ndio kwa Kiswahili tunaita pombe, ambayo hii ni aina ya pombe. Inapokuwa imetokea hawa wadudu wakazalisha hiyo pombe kwa kiwango kidogo, mara nyingi inakuwa hakuna tatizo lolote, lakini sasa kuna baadhi ya hali ambazo binadamu wanapitia na na wanajikuta kwamba wana wadudu wengi wa kiasi hiki ambao hawa huwa sasa wanaweza kuzalisha pombe nyingi na kumfanya mtu aweze kulewa kabisa na ah, bila kuwa amekunywa pombe. Na dalili hasa za mtu huyu ambaye anaonekana amelewa lakini hajatumia kilevi cha aina yoyote anakuwaje? Mara nyingi dalili zake zinakuwa ni kwamba mtu huwa anachoka, anajisikia kizunguzungu, huwa wanabadilika mudi. Kuna wengine wanaanza kuhisi vitu ambavyo havipo, au kwa maana nyingine ni kama sifa ambazo anakuwa nazo mtu ambaye amelewa. Kitu kingine ni kwamba mtu anaweza akapata maumivu ya kichwa, anaweza akawa anabeua, anapata kichefuchefu, wengine wanatapika, uh, wanakuwa hawana balance kabisa, anakosa kabisa balance ile ya kutembea. Kumbuka ni watu ambao hawezi akawa anakifanya kitu kwa nguvu zote, yaani hawezi kufanya kitu kwa umakini. Sasa madaktari wanajuaje hii hali kwamba mtu anayo? Kwa hiyo madaktari watapima mkojo, lakini pia watapima damu kuweza kujua kwamba damu ina na kiwango gani cha hii pombe aina ya ethanol. Madaktari wakishapima hivi vitu huwa wanaweza wakafanya vipimo vingine vya ziada. Kwa nchi ambazo zimeendelea, madaktari huwa wanaweka kamera ambayo mteja ataimeza, kamera ndogo ambayo ataimeza na kuweza kuangalia ndani na kuweza kujua kwamba kama wanaweza kuwaona hao fangasi ambao wamezidi kwa wingi na kuzaliana. Lakini pia madaktari wengine huwa wanaweza wakafanya majaribio kwa kumwambia mteja labda apunguze kula vyakula vya aina ya, ya wanga au carbohydrates vyakula vyenye sukari apunguze, alafu wanapima tena a, ah, damu yake kuweza kuangalia kama kuna matokeo tokea mtu amepunguza vyakula hivi, ukizingatia na mara ya kwanza alivyokuwa amekua Baada ya hapo, madaktari wanapata jibu kwamba huyu mtu hanywi pombe, lakini ndani yake kuna wale fangasi wengi. Kwa hiyo Dr. Ayubu, baada ya madaktari kubaini kwamba mtu huyu analewa bila kutumia kilevi cha aina yoyote, matibabu yake yanakuwaje? Cha kwanza huwa wanawashauri wagonjwa kwamba wasinywe pombe. Pili, tutawaambia kwamba kwamba wapunguze vyakula ambavyo vinawanga kutumia, au kama mteja anaweza basi ataacha kabisa kula vyakula ambavyo vina vinawanga mwingi. Lakini pia huwa wanafundishwa ya kwamba punguze vyakula ambavyo vinaweza vikawa vina sukari au vinaweza vikaja kuleta sukari nyingi kwa moja kwa moja. Kwa mfano mikate hii meupe ya kawaida, mchele mweupe, unga, wanaweza wakaambiwa wasile tambi, wanaweza wakaambiwa wasile baadhi ya vyakula vya mbegu mbegu kama mahindi, alafu wasile sukari kabisa kama sukari ambazo zinapatikana moja kwa moja za kuweka kwenye chai au sukari ambazo ziko kwenye baadhi ya matunda, lakini pia wapunguze kula baadhi ya juisi za matunda kama juisi ambazo zinatengenezwa majumbani za matunda. Na pia baada ya hapo, madaktari wataendelea kufanya matibabu ya kumpatia mteja dawa ambazo zitakwenda kuua wale uh, wadudu ambao wapo. Hizi dawa ni dawa za kuua fangasi ambazo zitatolewa na madaktari. Pia wataweza kwenda kutibu ile hali, kama ni kisukari basi wataki kutibu kisukari vizuri. Kama ni utumbo mdogo, utumbo mdogo kuwa mfupi, watatibu huo utumbo mdogo kuwa mfupi. Kama ni mtu ni mnene, basi atashauriwa afanye mazoezi, na kwa nchi zilizoendelea wanampatia kabisa mtaalamu ambaye anaweza kumwelekeza njia sahihi za kuweza kupungua uzito. Wanahakikisha ya kwamba wanamfuatilia mteja wa namna hii, kwa sababu ni wateja wachache wanatokewa na hii hali, wanawafuatilia na wakisha kuwafuatilia, wanakuwa wana rekodi hali yao ya afya na kiwango cha pombe ambacho kinakuwa kipo ndani ya kutumia ndani ya damu yao, na mwisho wa siku watu wame, wameonekana kupona kabisa kwenye hili tatizo. Na daktari, unashauri nini hasa kwa jamii, kwa sababu watu kama hawa tuko nao kwenye jamii zetu na tumekuwa tukiwaona ama tukiwatazama katika sura tofauti? Mara zote tusipende kuviona vitu kama vinavyoonekana, alafu tukatoa mawazo yetu sababu na mtu anavyoweza kuonekana, kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba kesi za namna hii zipo, lakini kwa kwetu hapa Afrika hata hazijulikani au hata hazifahamiki kwa sababu mtu ni rahisi tu anaweza akamwona mtu hivyo analewa alafu mtu akamchukulia kwamba ni mlevi au yee mwenyewe pia anaweza akajihisi mtu akajihisi kwamba mm, mbona mm, kuna kitu hakiende sawa kwenye mwili wangu mtu asiende hospitali wala asitafute ushauri au kukutana na wataalamu wa afya na mwisho wa siku anapotezea na labda anaweza kupata madhara zaidi au kama alikuwa anapata madhara madogo mwili unaweza ukamsaidia baadaye vitu vikakaa sawa lakini ikawa imeshapita yes ufafanuzi mzuri sana kutoka kwa daktari ayu Ayubu Msalilwa ambaye anatoka shirika la Agpai linalofanya kazi hapa nchini Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Afya. Kwa updates yoyote kuhusiana na masuala ya afya, elimu kwa ujumla, endelea kutufuatilia kupitia YouTube chaneli yetu pamoja na Instagram account. Tunapatikana kwa jina moja tu la Daktari Kiganjani.